How many black fellas, No, this mine, get mine! It's the law, Maud. No! I've got no say in no, it. No, mine! No! Listen, move one inch and I will lock your mother up. No! one. Come on, little one. I got the papers, Maud! No. Come on! Now, the three of us, don't move. O que você faria se o governo raptasse seus filhos? O governo australiano, herança da colonização britânica, possui um histórico macabro de relacionamento com os povos nativos, com batalhas e massacres que foram gradativamente deixando de existir, finalmente permitindo aquele povo aproveitar um período de relativo sossego o que durou pouco, graças a um projeto eugenista de purificação de raça por assimilação, que causou danos irreparáveis aos pacíficos aborígenes australianos. Antes de contar essa história, vamos entender um pouco sobre um dos povos caçadores-coletores que mantém vivas suas raízes e cultura até o século XXI. Os aborígenes australianos são povos nômades que vivem essencialmente em pequenas tribos, habitando todo o continente e suas ilhas. São adaptados ao clima hostil do Outback, um ambiente árido que fornece as mais cruéis intempéries, sendo extremamente nocivo à manutenção da vida humana. Apesar dos intensos conflitos na era colonial, são extremamente pacíficos. Acredito que até mesmo o povo indígena mais pacífico desde as eras das grandes navegações, principalmente se compararmos com os mesoamericanos ou os nativos brasileiros, que viviam em constante guerra em meio a rituais de sacrifício e canibalismo. Os aborígenes são exímios caçadores, alimentam-se de várias espécies de répteis e insetos, mas tendo o canguru como comida preferida. As suas habilidades são praticamente o estado da arte do sobrevivencialismo, não possuem apego material, portanto não costumam acumular propriedades. E assim como os nativos brasileiros, viviam no Paleolítico, Idade da Pedra, antes do contato com o homem branco. No início do século XX, as autoridades australianas decidem que havia um grave problema de miscigenação. Are we to allow the creation of an unwanted third race? com várias crianças mestiças nascendo por todo o país, o que era um problema grave para os burocratas racistas que o governavam, pois temiam que a população com sangue misto crescesse a ponto de bestializar todo o território. The must be helped de acordo com sua lógica distorcida tirada da bunda. Mas não se enganem, isso era o estado da arte na ciência da época. Mesmo a ciência que culminou na solução final nazista e a grande fome soviética, que ceifaram milhões de vidas inocentes. A solução implementada pelos burocratas foi raptar todas as crianças mestiças, impondo uma educação europeia, de forma a inibir qualquer traço de sua cultura nativa. Half-blood grandmother quadroon daughter, octoroon grandson. Now, as you can see, in the third generation, no trace of native origin is apparent. The continuing infiltration of white blood finally stamps out the black color. para que esses novos indivíduos doutrinados se relacionassem apenas com brancos, de forma a eliminar todos os traços aborígenes no decorrer das gerações. Nesse contexto, se inicia o filme, mostrando Molly, Daisy e Grace, que vivem com suas mães em Digalong, um depósito criado para fornecer suprimento aos patrulheiros da cerca à prova de coelhos e fazendas locais, fornecendo também ração para os povos aborígenes que se assentavam ali perto pai das meninas era um patrulheiro que havia mantido relações com mulheres aborígenes, o que era bem comum na época. Os patrulheiros eram homens contratados pelo Estado para construir e fazer a manutenção de uma enorme cerca que cruzava todo o país. Cerca essa de onde veio o nome do livro e do filme. Rabbit-proof longest fence in the world all the way to the sea down that way. 1,500 miles long. Keeps the rabbits on that side of the fence. Keeps the farmland on this side of the fence. Uma antiga e gigantesca obra pública construída no intuito de segregar uma grande praga de coelhos que foram trazidos por colonos para a prática da caça em poucas décadas, infestaram todo o país, destruindo plantações e provocando os mais diversos problemas pelo grande desequilíbrio gerado no bioma local, chegando a uma população estimada de mais de 10 bilhões de roedores. Obviamente, a cerca não serviu de nada além de gerar gastos públicos, já que os animais são exímios saltadores e cavadores de túneis. Contarei essa história em mais detalhes no outro vídeo. Assim, as três meninas em Digalong são observadas, até que resolvem de fato sequestrá-las e levá-las para o assentamento em Mulriver, uma espécie de orfanato que funcionava como um campo de concentração. We come to the Moor River Native Settlement. Ladies, most of you are familiar with our work here, the training of domestic servants and farm laborers of half-caste children have been gathered up and brought here to be given the benefit of everything our culture has to offer. Inconformadas com tal situação e guiadas pelo espírito selvagem, as meninas resolvem empreender uma fuga, tendo como plano encontrar a cerca à prova de coelhos e segui-la de volta até Diganlong, resultando numa jornada de aproximadamente 1.600 quilômetros. Passam a primeira noite escondidas em tocas de coelhos, sendo no dia seguinte ajudadas por homens aborígenes, a gentileza e generosidade faz parte de sua cultura nativa, que fornecem um pouco de comida e fósforos, que permitiriam as meninas se aquecerem no frio e prepararem os animais que capturassem ao longo de sua jornada. São ajudadas também numa fazenda, onde recebem casacos e comidas por uma gentil senhora, que infelizmente faz uma denúncia por telefone do paradeiro das meninas, temendo que acontecesse algo pior ao deixá-las sozinha naquele ambiente hostil. Mas nem mesmo o outback australiano é tão nocivo à vida humana como as garras do Leviatã. A situação torna-se extremamente complicada, devido às buscas se intensificarem, aliado ao fato de Daisy não conseguir mais andar devido a ferimentos em suas pernas, causados por espinhos e galhos durante a fuga demonstrando uma extrema resiliência e perseverança, não pensaram em um único momento na possibilidade de desistência, então as duas fazem revezamento para carregá-la. Quase no final da jornada, descobrem que a mãe de Grace iria para a estação de trem. Então ela resolve abandonar o grupo e ir de encontro à sua mãe, caindo numa armadilha que resultou na sua captura e retorno a Moore River. Depois de quase um mês após a fuga, Molly finalmente reencontra sua mãe, onde se encerra o filme, mostrando as duas sobreviventes já idosas. Apesar de um final relativamente feliz, descobrimos que aquela prática abominável perdurou até os anos 70 e Molly cresceu tendo duas filhas, com as quais voltou a ser capturada e sequestrada, conseguindo fugir novamente, mas carregando apenas a mais nova. Posteriormente, sua filha, Doris, viria a escrever o livro Follow the Rabbit Proof Fence, contando toda a sua história e de sua mãe, que serviu de base para a criação do filme. O filme é um drama de aventura impecável, conseguindo transmitir toda a essência das meninas, recriando de forma crível os bastidores da besta, exibindo o funcionamento da burocracia por trás de um plano eugenista que deixou sequelas irreparáveis até os dias de hoje casting é excelente, trazendo diversas pessoas com origem nativa, onde destaco o rastreador Muldu. Mesmo sem aquele visual musculoso e imponente dos caçadores clássicos do cinema, você olha para aquela expressão inexorável dele e diz, esse cara é foda, vai encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O lançamento foi bastante conturbado na América, pois as autoridades australianas ficaram indignadas com o cartaz escolhido, que trazia o texto em inglês, e se o governo sequestrasse sua filha? Aconteceu aconteceu todas as semanas na Austrália de 1905 a 1971, o que foi interpretado pelos parasitas como um ataque às instituições estatais, principalmente pelo fato do filme ter captado verba pública em sua produção, gerando um ímpeto de censura e difamação contra a autora, mas que não deu certo. A Miramax não se deixou intimidar, peitou os burocratas e distribuiu o filme assim mesmo. Bons tempos em que o pessoal do audiovisual tinha culhões. Dessa forma, a obra funcionou quase como como uma denúncia que abriu os olhos do mundo para as grandes atrocidades que ocorreram naquele país pouco conhecido pelo mainstream ocidental. Este filme é a dramatização de uma história real que considero essencial, não só pela sua qualidade técnica e roteiro, mas também pelo seu caráter informativo, nos mostrando o lado podre de um país onde muitos apenas possuem uma imagem idealizada em suas mentes que mostra-se um equívoco quando confrontamos com sua realidade injusta. Se gostou do conteúdo, deixa um like e compartilha. Nos vemos na próxima.